Kaixo denoi, inogu eta julen gara eta gaurko bideo honetan wifi saretako segurtasunari buruz hitz egingo dizuegu. Oso ohikoa da gaur egun etxean wifi sarea edukitzea, baina normalean segurtasun neurri eskasak izaten dituzte identifikatzeko zaiak baitira SSID-aren bitartez. Horrez gain, pasaitz luzeak eta gogoratzeko zaiak izaten dituzte. Segurtasun arloan arriskoak ere badaude, eta gehienak saiestu alizateko hainbat pausu jarraitu daitezke. Wifi sare publikoak edo ta ez ezagunak saiestea gomendagarria izango litzateke arrisku gehienak saiesteko. Behin arriskuak saiestuta, segurtasun neurriak hobetzea izango litzateke urrengo pausua. Sarearen identifikazioa errazteko izena aldatzea ideia hona izango litzateke. Horrez gain, sarea seguruagoa izateko zenbakiak, letrak eta simboloak kombinatzen dituen gako berri ezartzea gomendagarria izango litzateke. Behin hori guztia azalduta grafikoki erakutsiko dizuegu nola egin. Hona hemen lehen aipatutako adibidea. Hona heltzeko zuen routerraren azpian topatuko dituzuen IP helbidea, pasaitza eta erabiltzailea berko dituzue. Behin hemen zuen sarerako izen eta gako berriak non idatzi bilatu besterik ez duzue. Kasu honetan hemen. Behin gordeta zuen sareak izen eta pasaitz berriak edukiko ditu. Hemen gordetzen dira eta hori izango da dena.